እዚህ ራእይ ምዕራፍ 9 13 ላይ ስድስተኛውም መልአክ ነፋ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ካለ ወርቅ በወርቅ ከተሰራ መሰውያ ቀንዶች አንድ ድምፅ ሰማሁ። መለከትም ያለውን ስድስተኛው መልአክ በታላቅ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መልአክ ፍታቸው አለው። የሰዎችንም ሲሶ እንዲገድሉ ለሰዓቱ፣ ለቀኑ፣ ለወሩም፣ ለአመቱም ተዘጋጅቶ የነበሩ አራቱን መላእክት ተፈቱም የፈረሶቹም ጭፍራ ቁጥር እልፍ ጊዜ እልፍ እልፍ ጊዜ እልፍ ነበረ። ቁጥራቸውም ሰማሁ እያለ ይናገራል። እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አራት መላእክቶች በኤፍራጥስ ወንዝ ላይ እንዳሰራቸው ለቀኑ ለሰዓቱ ለወሩ ለአመቱ የተዘጋጁ ይላል አይደለም። በቃ እግዚአብሔር ሰዎች ሰዎች ሲያምፁ ለመቅጣት ሲነሳ ቅዱስ ተንኮለኛ ነው ቢባል እግዚአብሔር ስህተት አይሆን፣ አይሳሳትም። ጻድቅ ነው በአሰራሩ ማለት ነው። ፈታቸዋል። ከጦርነት ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የምናየው ወደ አስራ አንደኛው ምዕራፍ ቁጥር 15 ሰባተኛው መልአክ ነፋ፣ በሰማይም የዓለም መንግስታት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች፣ ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳል የሚሉ ታላቅ ድምፆች ሆኑ። በእግዚአብሔርም ፊት ዙፋኖች የተቀመጡ ሀያ አራት ሽማግሌዎች በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር እየሰገዱ እንዲህ አሉ። ያለህና የነበርህ የምትገዛ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትልቁን ኃይልን ስለያዝ ስለ ነገስህም እናመሰግንሃለን። እዚህ ጋር አንድ ልናየው የሚገባ ነገር ምንድን ነው? እሱ የዓለም መንግስት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች ይልና ቀጥሎ ምን ይላል? ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳል ይላል። ይሄ እንግዲህ በቃ አሁን ጊዜው ጊዜው ይሄ በተለይ የሺህ ዓመት መንግስቱን ነው ይሄ የሚያመለክተው። የሺህ ዓመት መንግስቱን ጸረ ክርስቶሳዊ ጸረ ቤተ ክርስቲያን አቋም ያላቸው ሰዎች ሊፈረድባቸውም እንዳለ የሚያመለክተውን እውነት ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የሚያመለክተን እንግዲህ ሰባቱ ማህተሞች ሰባቱ መለከቶች በእነዚህ አማካይነት የተፈጠረውን የእግዚአብሔር እንግዲህ ቁጣ ተመልክተናል። አሁን እንግዲህ ይህ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ራእይ 16 ነው። ራእይ 16 ላይ የሰባቱ ጽዋዎች ታሪክ የተያዘ የተጠቀሰበት ቦታ ነው። ራእይ 16 ቁጥር አንድ ላይ እንዲህ ይላል ለሰባቱም መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ሰማሁ። ፊተኛውም ሄዶ ጽዋውን በምድር ውስጥ አፈሰሰ። ልብ በሉ፣ ባለፈው ጊዜ በምድር ገጽ ላይ ቁጣ ፈሷል። በመለከቶቹ ጊዜ ትዝ ይላችኋል። እሱን ያዙት። አፈሰሰ። የአውሬው ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንስ ቁስል ሆነባቸው። ክፉኛ የሚነዘንስ ቁስል ሆነባቸው። ይሄ ክፉኛ የሚነዘንስ ቁስል የሚለው ሶር ሶር አንድ የሰውነት ክፍል ቆሰለ ማለት ክፉኛ አንድ ቃል ነው። የሚነዘንስ ሁለተኛ ነው። ቁስል ሶስተኛ ቃል ነው። ልብ በሉ። የሚነዘንስ ቁስል ሆነባቸው እና ክፉኛ የሚነዘንስ ቁስል ሆነባቸው፣ ዲግሪው ይለያያል። ወደ superlative degree ከፍተኛው ይመስለኛል። ከበድ ያለ ነው ይሄ። ምክንያቱም ቁጣ ቁጣው በማን ላይ ነው የተገለጠው? የአውሬው ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንስ 666 ቁጥርን የተቀበሉ ሰዎች ማለት ነው። ምልክቱ ፎቶ፣ የ antichrist ኡ ፎቶ accept ያደረገው እንወድሃለን፣ እንገዛልሃለን፣ የእኛ ጌታ ነህ ብለው ላሉት ሰዎች ክፉኛ የሚደዘንስ ቁስል gangrene ወይም ጭንቁር ሆነባቸው ማለት ነው። gangrene በጣም አደገኛ ነው። gangrene የሚባለው የሰውነት ክፍል almost የሰውነት ሴሎች የሞቱበት ማለት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እግራቸው ይቆረጥ፣ እጃቸው ይቆረጥ፣ አፍንጫቸው ይቆረጥ ይባላል አይደለም? እንዲህ አይነት ሰምታችኋል። እና ከቁርጭምጭሚቱ በታች በድን ይሆናል፣ inactive ይሆናል ሰውነቱ፣ ሴሎች ይሞታሉ። እየቀጠለ ወደ ቅልጥሙ እየቀጠለ ወደ ጉልበቱ ይሄዳል። ሌላውን ከመበከሉ በፊት ጉልበቱ ይቆረጥ ይባላል ማለት ነው። ክፉኛ የሚነዘንስ ቁስል የሚለው ይሄንን ነው። የሞተ የሰውነት ክፍል መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሶስተኛው ሁለተኛው ጽዮን በባህር ውስጥ አፈሰሰ፣ እንደ ሞተም ሰው ደም ሆነ፣ በባህርም ከሚኖሩት ህይወት ያለው ነፍስ ሁሉ ሞተ። ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው። አይታችሁታል። ለምን ይደግመዋል እግዚአብሔር? በሰው የሚጫወት አይመስልም እግዚአብሔር አይደለም። ሰው ከኃጢአት የተነሳ በተደጋጋሚ ሲቀጣ ነው ጆሮ የሚከፈተው። አንዳንድ ልጆች እኮ ተው ተው ተው ስትሉት አይሰማም፣ ተይ ስትሏቸው አይሰማም። ትንሽ ሰውነታቸው ላይ ጉዳት የማያደርስ ቅጣት በበትር መምታት አለ አይደለም፣ እንደ ቁንጥጫ ነገር ሴሎቻቸውን የማይገድል ስታደርጉ ፔንፉል የሆነ ህመም ሲሰማቸው ማልቀስ ደረጃ ሲደርሱ ቆም ይላሉ። አሁንም ሲጨምሩ የቅጣቱን ደረጃ በሆነ መንገድ ስትጨምሩት መጨረሻ ላይ ይሄ ጥቅሜን የሚያስቀርብኝ ነው ብለው ያቆማሉ ማለት ነው። እግዚአብሔርም ልክ እንደዚህ እያደረገ ነው። በሰው መጫወቱ አይደለም። በተደጋጋሚ በተወሰኑ ኤሪያዎች ላይ ሁለት ጊዜ በባህር ላይ ሁለት ጊዜ ቀጥሎ ተመልከቱ። ሶስተኛው ቁጥር አራት ሶስተኛውንም ጽዋውን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ውስጥ አፈሰሰ፣ እነርሱም ደም ሆኑ። የውሃውም መልአክ ያለህና የነበረ ጌታ ሆይ ቅዱስ ሆይ እንዲህ ስለፈረድህ ጻድቅ ነህ። የቅዱሳንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ ደምን ደግሞ አጠጥታቸዋልና የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። ከመሰውያውም አሁን ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ፍርዶች እውነትና ጽድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማሁ። ፍርዶችህ እውነትና ጽድቅ ናቸው። ይታያቸዋል። እዚህ ጋር የነቢያትንና የቅዱሳንን ደም ስላፈሰሱ ደምን ደግሞ አጠጥታሃቸዋል የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማው። እግዚአብሔር እንዲህ ይቀጣል እንዴ? አሁን እኔ በእውነት ያቺ እህታችን ፀሐይ ከፈረንሳይ ያመጣችው ፊልም ወደ አራት አምስት ቦታ እኮ ነው ፎቶውን ነው ያየሁት። ፎቶ አሁን ንጹህ የሆነ ውሃ ወንዝ ሲፈስና ደም የሆነ ውሃ ሲፈስ እሱን ነው ያየሁት። እዚህ ላይ ባለፈው ጊዜ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ታዩታላችሁ። ደም ደም ማለት ነው። ገና አሁን በምጣር መጀመሪያው ነው ይሄ ደም የታየው። እኛ ከተነጠቅን በኋላ በሰባት ዓመት መከራ ውስጥ ይሄ ደሙ ይታያል ማለት ነው። እና ምን ይጠጣሉ ሰዎች? ሌት ቦታ ምንጮቹ ጋር ሲሄዱ ደም አለ፣ ባህር ጋር ሲሄዱ ደም አለ። ምንድን ነው የሚጠጡት? እሱኑ ነው የሚጠጡት። የሚገርም ነው ወገኖቼ። መጽሐፍ ቅዱስ ወለድ መጽሐፍ እንደሆነ የ imperialist ኦች መጽሐፍ እንደሆነ የምታስቡ ጣል ጣል የምታደርጉት የትንቢቱን ቃል የምትተዉ የምትንቁ ሰዎች በእውነት ጠንቀቅ ማለት ይገባቸዋል። ነቃ ልትሉ ይገባል። ልክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ነግደውበታል። እማ capitalist ኦች፣ imperialist ኦች ነግደውበታል። እግዚአብሔርን ካልፈራ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ መነገጃ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። ደፋሮች፣ ክፉ ሰዎች ይጠቀሙበታል። አትስረቅ ብለው ይሰብኩና እነሱ ይሰርቁበታል። አይተናላ <coughs> መጽሐፍ ቅዱስ ሰጣችሁን እንጸልይ አላችሁ። ምግብ ፊታችን አቅርቧል። አይናችንን ጨፍነን አጎንብሰን ስንጸልይ ምግቡን ወሰዳችሁብን አሉ እኮ አንዳንድ ሰዎች አይደለም። ክፉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ተጠቅመውበታል፣ ነግደውበታል፣ አትርፈውበታል። ምን አይነት ትርፍ? ጊዜያዊ ትርፍ ነው። ከሁለት የሚሰነጠቁበት ሁሉን የሚያጡበት ማለት ነው። ምን ያደርጋል ታድጋ? እግዚአብሔር ካልባረከ እኮ ትርፍ የሚባለው ነገር ሁሉ እኮ ውርደት ነው። እግዚአብሔር ካልባረከ ሰዎች ትርፍ ነው የንግድ ትርፍ ነው ብለው የሚሉት ወደ ከፍታ ሳይሆን ወደ ውርደት ነው የሚወስደ ከመቅስፈት ነው የሚጠፉበት ማለት ነው። የቅዱሳና የነቢያት ደም ስላፈሰሱ ይላል። ለምንድን ነው የቅዱሳና የነቢያት ደም? የመከራው ዘመን ማለት አስተውሉ። አሁንም ይሄንን ትምህርቴን የምታደምጡ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ቤተ ክርስቲያን በሚሊየን ይሁን በቢሊየን እሱን የሚለካው እግዚአብሔር ነው። ቅዱሳን ከምድር ይጠፋሉ፣ እንነጠቃለን። we will be transformed እንነጠ የክርስቶስ ኢየሱስን አይነት አካል ለብሰን ከዚህ ከምድር እንጠፋለን። ያን ጊዜ የምትቀሩ ሰዎች ትኖራላችሁ። ያን ጊዜ ነቃ ልትሉ ይገባል። አያችሁ፣ በዘላለም እሳት ከመሰቃየት ለአውሬው አልሰግድም ብላችሁ አንገታችሁ ተቆርጦ ለእግዚአብሔር ክብር ብትቆሙ ይሻላል። ጋለሞታ የምትሆን ቤተክርስቲያን እውነተኛ ቤተክርስቲያን እውነተኛ እህቱ ስትነጠቅ የምትመጣው ቤተክርስቲያን ጋለሞታ ነች። ተመልከቱ፣ ራእይ 17 ላይ አሁን የምንመለከታት ጋለሞታ ሴት በቅዱሳና በነቢያት ደም ሰክራ አየኋት፣ ባየኋትን ጊዜ ታላቅ ድንቅ አደነቁ ይላል እኮ ሐዋርያ ዮሐንስ። በጣም የሚገርም ነው። ሴት ስትሰክር ያውም ደግሞ እኮ በውስኪ አይደለም የሰከረችው፣ በጠጅ እኮ በቢራ አይደለም የሰከረችው፣ በደም መንፈሳዊ ትርጉም አለው ማለት ነው። ደም የሰው ደም ለማፍሰስ የምትንቀሸቀሽ ቤተ ክርስቲያን ነኝ የምትል የክርስቶስ አገልጋይ ነኝ የምትል ቤተ ክርስቲያን ነች። ግን አውሬው ነው የሚጋልብ አውሬው ነው የሚጋለብባት። አውሬው አውሬው ይሸከማታል። አውሬውን ትጋልበዋለች። ፖለቲካውን ትጠቀምበታለች ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ትመስላለች፣ ግን እንደዚ አይነት ነገር ነው የምትሰራው። ቁጥር ስምንት አራተኛውንም ጽዋውን ፀሐይ ላይ አፈሰሰ፣ ሰዎችንም በሳት ልታቃጥል ተሰጣት። ሰዎችን በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ። በእነዚህ መቅሰፍቶች ላይ ስልጣን ያለውን እግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ፣ ክብርንም እንዲሰጡት ንሳ አልገቡም። ይሄ እዚህ ጋር አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ መጨረሻው ላይ ነው። አያችሁ፣ ፀሐይ ሰዎችን አሁን ለምሳሌ ይሄ በምድር ላይ የዛሬ አስር ዓመት ግድም በህንድ ሀገር ውስጥ አልትራቫዮሌት የፀሐይ ግለቱ ከፍተኛ ሆኖ 113 ሰዎች እንደሞቱ ይሄንን ዜና ይሁን ከጋዜጣ አንብቤያለሁ። እዚህ ጋር ልክ እንዲህ እንደምትሆን ነው አሁን ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ በሰባቱ ዓመት መከራ ልብ በሉ ክብርንም እንዲሰጡት ንስሐ አልገቡም ነው የሚለው። ክብርንም እንዲሰጡት ንስሐ አልገቡም። ንስሐ ሲገቡ እኮ መንፈስ ይሰጣቸዋል፣ የድነት መንፈስ ይሰጣቸዋል። እዚያ ቦታ ላይ ነው አሁን ለእግዚአብሔር ሙሉ ክብር መስጠት የሚችሉት። ሰው በጨለማ እያለ አይደለም እግዚአብሔር ሊያከብረው ምን አያውቀውም እንጂ ያላወቀውን እንዴት ያከብረዋል? ክብሩን ብትሰጡት እኮ ስታውቁት ነው አይደለም? እሺ እዚህ ጋ ልብ እንድንል የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ሰው የሚጠቀምበትና ራሱን ሰውን እየተከታተለ ሲያስጨንቀው ሲያውከው ወዮታ ሲያበዛበት ነው የምናየው አይደለም እዚህ ቦታ ለምንድን ነው ብለን ስንል እቺ ነች በቃ ንስሐ እንዲገቡ አራት ነጥብ በቃ ይሄው ነው እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ደግ ነው እግዚአብሔር መሀሪ ነው እግዚአብሔር አፍቃሪ ነው እምቢ ካሉ ግን ይነግራል ይነግራል እምቢ ካሉ ይሰብራል እግዚአብሔር ተነግሮ ተነግሮ ልቡን ያደነደነ አንድ ቀን ይሰበራል ከተሰበረም ፈውስ የለውም ይላል በዘላለም ገሃነመ እሳት ከመሰበር በሰባቱ ዓመት መከራ መሰበር ይሻላል። ደምንም ጠጥተው እኮ ሰዎች ንስሐ ቢገቡ እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት ያዘጋጅላቸዋል። እግዚአብሔር ንስሐን የሚገፈትር አምላክ አይደለም። እንዲህ አይነት ባህሪ የለው። ቁጥር አስር ላይ አምስተኛውንም ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰን መንግስቱም ጨለማ ሆነች፣ ከስቃይም የተነሳ መላሶቻቸውን ያኝኩ ነበር ይላል። ሁለት ጊዜ ወደ አውሬው ዙፋን ወደ አውሬው መጀመሪያው ተከታዮቹ ላይ ነው ያተኮረው፣ ቀጥሎ ዙፋኑ ላይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ዙፋን ነው ነገረኛው። እኔ ነኝ ነው የሚለው። እኔ አስር ቀንዶች የአስሩንም የሰባቱንም የሁሉንም የቀድሞ የዓለምን መንግስታትን ዘውድ ጭኛለሁ፣ የነገስታት ንጉስ ነኝ ነው የሚለው አውሬው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የነገስታት ንጉስ አይደለህም አንተ፣ ለሰው ልጆች ሰላም ሰጪ ገዢ አይደለህም ብሎ ልኩን ሊያሳየው ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ነው የሚያደርገው። በአውሬው ዙፋን ላፍ መንግስቱም ጨለማ ሆነች። ከስቃይም የተነሳ ምላሶቻችን እኛኝ እኮ ነበር። ይሄ ጨለማ literal ሊሆን ወይም figurative እንዲሁ በገሃዱ ዓለም የሚታይ ይሁን በሰዎች ውስጣዊ ሰውነት የሚከናወን ግልጽ አይደለም። ጨለማ ግን ሁለቱንም የማያያዝ ነገር አሁን በተለይ ለምሳሌ ጨለማ ሪፕል ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስ አንድ አምስት ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማም ከእርሱ ዘንድ ከቶ የለም አይደለም የሚለው ብርሃን ማለት ብርሃን ማለት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብለን ስንል እውነት ነው ማለት ነው። መልካም ነው ማለት ነው። ጻድቅ ነው ማለት ነው። ቅዱስ ነው ማለት ነው። አስተማማኝ ነው፣ ታማኝ የሚታመኑበት ነው ማለት ነው። reliability ው በእግዚአብሔር ላይ ያለው reliability ፍጹም ነው፣ ትክክለኛ ነው ማለት ነው። ጨለማ ነው ማለት ደግሞ ውሸት ማለት ነው። ጨለማ ምንድን ነው? ውሸት ማለት ነው። ጨለማ ማለት ክፋት ማለት ነው። ጨለማ ማለት አመፅ ማለት ነው። ጨለማ ማለት reliability የሌለበት የህይወት ልምምድ ማለት ነው። የሚገርም ነው። ሰባቱ ዓመት መከራ ማለት ጨለማ ማለት እኮ እንዴት ሰዎች በዚህ በአውሬ እንዴት ይደገፋሉ? እግዚአብሔር በሰባቱም መቅሰፍቶች ከእርሱ ጋር ያለውን ትምክታቸውን ሁሉ ነው እግዚአብሔር ያነሳባቸው አይደለም። ወሰድባቸው እግዚአብሔር እንዴት ሰላም ይሆናል? እንዴት ብርሃን ይሆናል? እውነት የሚባል ነገር የለም እኮ በአውሬው ዘንድ በሰይጣን ዘንድ እውነት የሚባል የለም። በሰይጣን ዘንድ ልክ ነው this is right righteous የሚባል ነገር የለም በሰይጣን ዘንድ። በአጋነቶች ዘንድ አንድ አጋነት ከሰው ሲወጣ ልባርካት ነው ልባርክ ነው ብሎ አያውቅም። <laughs> ጨለማ ማለት ይሄ ነው። ጨለማ ማለት ይሄ ነው። መንግስቱ ጨለማ ይችላል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ የሺህ ዓመት መንግስት የዘላለም የክብር መንግስት ብቻ ነው ብርሃን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ማንም ሊቀርብ በማይችል ድንቅ ብርሃን ይኖራል። ይን ያንግ የሚባል ይሄ ኮምፓራቲቭ ወርልድ ሪሊጅን ለተማሪዎች ሳስተምር ዪን ያንግ የሚባል the complementarity of opposite things የተቃራኒ ነገሮች ውህድነት፣ ስምምነት፣ ተደጋጋፊነት የሚባል ትምህርት አለ። relativity theory ነው። ክፉ በምንም አይነት መልካም በሌለበት መኖር አይችልም፣ መልካም ነገር ክፉ በሌለበት መኖር አይችልም የሚል አስተምህሮ ነው የ Jainism የ Chinese የጃፓኒስ የኮሪያንስ ትምህርት ነው ይሄ። ከኮንፊሽስ ጋርም የተያዘ ነገር አለ። ክፋት ባለበት ቦታ ሁሉ መልካም ነገር አለው። ሰይጣን ባለበት ሁሉ ለዘላለም እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ለዘላለም ባለበት ለዘላለም ሰይጣን አለ የሚል አስተምህሮ ነው። በጣም አደገኛ ነው ይሄ። እንዲህ ብሎ ነገር የለም። ጨለማ ይጠፋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አውሬው አሁን ወደፊት የሚገዛበት ጊዜ ነው። 666 እየመጣ ያለው ነው። የሰባቱ ዓመት መከራ የመጨረሻው የአውሬው ግዛት ነች። የምን ግዛት ነው ብትሉ የጨለማ ጊዜ ነው። ጨለማ ምን ማለት ነው? ክፉ በምድር ላይ የሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። ደግሞስ ውሸት ብቻ ውሸት ውሸት ውሸት እውነተኛ የሆኑ የምድር የዋሃን የሚባሉ አሉ። በሰባቱ ዓመት መከራ ወደ ሺህ ዓመት መንግስት የመግባት እድል የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። የምድር የዋሃን ይባላል። እነሱ በእውነት ለመኖር ይሞክራሉ። በተፈጥሮ ውስጣቸው ባለው በጎ ሀሳብ ለመኖር ይሞክራሉ። አኖራቸውም እነኚህ ክፉ ሰዎች። reliability የሚባል አስተማማኝ ነገር በሰባቱ ዓመት መከራ ማግኘት በጣም ችግር ነው። አሁንም እንኳን በምጡጃ ጣር መጀመሪያ አሁን መከራ ውስጥ ነው ያለነው። አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። የምጥ ጣር መጀመሪያና ምጥ ሁለቱን ማየት እፈልጋለሁ። ምጥ የተባለው ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 7 ጀምሮ ስንመለከት እነዚህ ሁሉ የምጥ ጣር መጀመሪያዎች ናቸው አለ ጌታ። ሁለት ሺህ ዓመት ያየናቸው የምድር መንቀጥቀጥ፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ጦርነት፣ እርስ በርስ መጋጨት፣ ህዝብ ህዝብ፣ መንግስት በመንግስት ላይ ሐሰተኞች መብዛታቸው፣ ሰዎች መሳታቸው፣ ከእግዚአብሔር መራቃቸው፣ ይሄ ሁሉ ሁለት ሺህ ዓመት ሆነ የሰው ልጅ ዘመን የተባለው ይሄ የምጥ ጣር መጀመሪያ ነው። ሁለት ቀን ማለት ነው። የምጥ ጣር መጀመሪያ ነው። ምጥ የሚባለው ልክ church ስትነጠቅ የሚጾም የሚጸልይ፣ የሚገስጽ፣ የሚያስተምር መጽሐፍ ቅዱስን ሰዎችን ወደ እውነት የሚመራ ንስሐ የሚያስገባ 144 ሺህ የመከራው ዘመን ቅዱሳን ነው። ሁለቱ ነቢያት እስክነሱ በሰባቱ ዓመት መከራ ጽድቅ ሰባኪዎች አይኖሩም ለተወሰነ ጊዜ። ሲኖሩ ደግሞ ወዲያው ወዲያው ወዲያው አንገታቸው ይቆረጣል። ያ ጊዜ ጨለማ ጊዜ ነው። ርፍት የሚባል የለም። ያን ጊዜ መከራ መከራ ነው። በሰዎች ዘንድ መከራ ሁሉ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? ጨለማ ነው የሚሆነው። በእውነት እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው። እዚህ ቁጥር አስር ላይ መንግስቱ ጨለማ ሆነች፣ ከስቃይ የተነሳ ምላሶቻቸውን ያኝኩ ነበር። በሆነ ጨለማ ያሰቃያል። ሁሉ ነገር ክፉ ሲሆን አስተማማኝ ነገር እንዴት ይነገዳል? እንዴ ታማኝነት በሌለበት ቦታ እንዴት ንግድ ይነገዳል? የሀያ ሺህ ብር እቃ ገዝቼ ለሰውየው እንዴት ነው የሀያ ሺህ ብር እቃ የምሰጠው? cashless society ሆኗል። በባንክ ነው የሚከፈለው ገንዘቡ። እዛ ጋር ገንዘብ መኖር አለመኖር እንዴት ነው እሱ? አስተማማኝ ነገር ይጠፋል።